ماشية براحتي عايشة بمزاجي بشوف مصلحتي اقضي آه، احتياجي بروح وباجي بعمل اللي يكون في دماغي وقتي بسافر اي وقت برجع بالليل براحتي ماشية براحتي عايشة بمزاجي بشوف مصلحتي اقضي آه، احتياجي بروح وباجي بعمل اللي يكون في دماغي وقتي بسافر اي وقت برجع بالليل براحتي كلامي للبنات اهلا بالمعلمين اي بنت دماغها غيري تبقى عليا من العمين مش هقدر نتجوز مش هقدر نتقدر